using that. So obviously it engages multiple muscles simultaneously and uh, basically your whole entire body. Buff, buff in your मोदी जी मेरे को आपसे एक विनती है मैं वैसे ही कुछ काम का नहीं हूँ इसलिए मुझे मेरे पीछे बम बांध के मुझे पाकिस्तान में पटक दो मैं भी सुखी और पाकिस्तान भी सुखी और भारत भी सुखी मैं बहुत परेशान हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ